190. Kierunek Wisłysława. Przystanek Szczecińska. Następny przystanek Szczecińska. 这镜子。 限度至らず that. Następny przystanek Korza. Gracias. оставшись. przystanek Golęcino Szpital. Następny przystanek Wiszesława. Koniec trasy.